Hi guys Assalamualaikum Hari ini Saya akan buat Satu unboxing Unboxing apa? Unboxing untuk GoPro Hero 8 Black Ah, Kalau korang nak tahu GoPro Hero 8 Black Baru lagi Kan? Baru lagi kat pasaran still lagi tak ramai orang guna tapi dia orang kata GoPro Hero 8 Lite ni lagi bagus daripada GoPro Hero 7 ah. lain daripada ni kita juga akan buat unboxing untuk dia punya extra battery charger ah, yang ni dia ada bagi uh, dual battery charger so dia boleh charge dua battery dengan battery extra okay, first kali untuk buat unboxing saya nak cakap terima kasih kepada GBS bagi saya untuk vacation ni kita buat unboxing uh, ah, DBS dia ada macam-macam helmet dia daripada Zew, Shoei, uh, Aston dan juga LS2 uh, Okay gang, so uh, sekarang ni kita akan buat unboxing ya. Kita akan start unboxing untuk Goku Hero 8 Okay Kalau korang boleh tengok kat sini Dia punya design packaging dia Sama macam GoPro Hero 7 Which mean dia tak banyak beza sangat lah daripada design packaging Daripada atas ke bawah Daripada grafik design dia sama Cuma dia ada ubah perubahan sikit pada uh, konsep design dia Pusing lah eh? tanda bawah ah nampak tak okey muka tak ada kita boleh tak tepi okey sekarang ni ini standardize apa yang ada selalunya dekat dalam lah belakang ni ada kata akan bagi tahu macam mana nak tanggalkan dalam ah, ada part dia ini dia panggil uh, dummy base okay. Eh, dummy base ni kita boleh tanggalkan Oh, dia buka dari belakang. Ini <laughs> dia akan buka. Dia buka Okey. Ini macam biasalah. Ini adalah GoPro stiker. Setiap GoPro yang kita beli, selalunya dia orang akan bagi GoPro stiker. Ini menarik juga lah sebab apa orang boleh tampal dekat orang punya kereta, korang boleh tampal dekat korang punya motor helmet, and everything. Dia punya cable charger. Lepas tu dia akan bagi satu sticker base. Sticker base ni untuk kita lekat kepada helmet eh. Contohnya macam orang akan lekatkan dekat sini sama ada dekat atas ni atas helmet ni ataupun dekat bawah ni tapi dia impact pada uh, design helmet juga lah kalau design helmet tu boleh lekat dia lekat ah, ya, ini dia punya bateri dia bateri dia uh, untuk GoPro Hero 8 Black dia sama dengan GoPro Hero 7 dengan GoPro Hero 6 which mean dia punya bateri dia boleh pakai bateri yang sama ok macam korang tengok ni dia ada uh, base dia ni macam nak buka base ni anda tengok belakang dia ada instruction Ini cuma uh, diletak untuk kegunaan uh, packaging dan also delivering untuk elakkan kamera tu daripada bergerak kat dalam packaging so bila dia letak ni dia akan jadi lebih stabil lah untuk packaging pergerakan apa semua tu tapi sebenarnya korang tak perlu sangat kan tak perlu pemudahlah ni benda ni boleh tanggal jangan risau yang base kat kotak ni ada orang pernah tanya boleh guna balik atau tak base ni sebenarnya boleh guna balik sebab apa dia boleh bagi kita uh, permukaan yang rata untuk permukaan yang rata kita boleh pakai base ni so kalau boleh base ni jangan buang sebab apa kita boleh gunakan dia basically most of the part yang diorang bagi dekat kotak ni boleh buang tapi ini eh, kalau boleh kita jangan buat sebab apa dia boleh pakai balik ni ada kegunaan dia contoh macam korang nak recording letak atas meja apa semua korang boleh pakai ni dia ada built-in clip Ah, korang boleh simpan korang boleh keluarkan ah. dia punya clip tu memang built-in Kita dah setting dan uh, begitu apa semua ok sekarang ni dekat bawah ni ok just set setting preset bila korang tekan tu dia dah ada siap preset kat dalam tu korang boleh pilih activity slow mo lepas tu korang boleh add on tau dia tambah lagi preset kat bawah tu ikut pada korang punya kesesan korang tekan dia ada white super view overview ni dah akan open lagi tapi selalunya dia akan nampak distorted sikit lah kalau korang tengok dia akan nampak distorted sikit pada macam pakai fish eye white pun sama bila uh, linear linear dia akan ikut pada uh, standard lens punya ni lah bawah dia tu narrow narrow ni uh, dia betul-betul ikut standard size selalunya kamera besar macam ni kamera besar macam ni macam tu lah dia nampak dia. abang siput tu untuk slow-mo uh, bila tekan tu dia akan dia akan slow mo. Jadi kalau nak tukar mode dia tekan pada tepi ni. Ini adalah tukar button untuk mode. Untuk foto, bila korang record korang boleh tangkap gambar apa. Ini output untuk standard HDR super foto. Super foto ni dia beza dengan uh, ah, HDR sebab apa? Super foto ni dia akan enhancekan color. So, uh, lepas ni kita akan test macam mana kamera dia. Alright. Yeah. Okay guys, uh, tadi kita dah cakap pasal uh, dia punya GoPro Baik, untuk dia punya dual charger Dual battery charger plus battery Asalnya dia ada bagi battery extra sekali dengan go, dengan battery charger Dual charger dia pun sama, dia boleh pakai untuk GoPro Hero 8 Black, GoPro Hero 7 Black, GoPro Hero 6 Black uh, di dalam kotak dia, dia akan dapat bateri charger macam ni ni dia punya charger external charger untuk bateri dia kita tengok ada dua slot which mean dia boleh charge dua bateri sekaligus ni dia punya kabel kabel dia, dia bagi sama dengan uh, kabel uh, GoPro Hero 8 Black eh? so basically dia boleh pakai untuk ni ataupun untuk, untuk GoPro dan dalam box dia, dia ada bagi extra bateri satu extra bateri ni extra battery ok so itu unboxing untuk apa yang kita ada dekat dalam ah, uh, 20 hero 8 20 hero 7 dia punya dual battery charger